初デートでしますか特定とやってますやっぱり単純に外国人の女性の方が性欲が強いんじゃないって聞きこういういろんなコメントと意見と一緒にいた、えー、一緒に答えたいと思いますじゃあゆりこたいがです皆さんこんにちは今日はなんと私の一番アクセスもらったの動画の質問を答えたいと思います皆さん覚えてますかこれです 初デとはどこまで OK 日本人とイタリア人の違いうわすごいアクセスがいや約80万ありがとうございますで実はいろんなコメントをいただきましたんですけどこれみたいなコメントもいただきましたそうですね私は彼女と通りだと思いますよしかし YouTube はねエタテニメントとしてなんか見てほしいなのでまあちょっと あの言い過ぎたとか、まあ、ちょっとジョークなところもあるのでなんかこの動画はねすごい100%真面目わけではなくてでも人それそれは違うで他のコメントもいっぱいいただきましたありがとうございますでこの意見に関しては一緒に話したい方とあるなんですけど今回のゲストを紹介したいと思いますさらちゃんですウィラチャオチャオ じゃあじゃあじゃあ簡単な自己紹介をしてもらっていいですかはいえーと、はじめましてサラワカです、えーとイタリア生まれ育ちの日本人ということになります すごい日本人っぽくなったね実は彼女はね私よりはイタリア人私よりもイタリア人っぽいよねもう完全にイタリア人だよねそうかないやそうじゃないそうそうじゃない今今デレデレしてるけどはいそうでなんかさらちゃんとこういういろんなコメントと意見と一緒にいた、えー、一緒に答えたいと思います OK です今日はそのためにあのちょっとねセクシーすごいえー って言って、えっと、ポルノスターなんです。ということで今日はこういうちょっとホットな話をするっていうことではいそうレッツゴー一緒にそうレッツゴー三二一レッツゴーオッケー一番最初のクエスチョンに答えたいと思います本当に初デートでしますかうんいいクエスチョンですねいいね いいいい質問だね面白い質問面白い質問か、でも人によるんじゃないやっぱりステップバイステップしたい方とかやっぱりすぐフィーリングでじゃあちょっと2人で、まあ、大人になってから初デートで何パーセントしたのかを発表したら、えー、でもパシあってうーんもうじゃあいきますせーの、パー、セ70%ええー ねやっぱ初デートはやっぱ様子見だからほぼないかなでもなんか一応まあ初デートで会ったことはあるけどあ、うん、でもそれは本当になんだろう超酔ってたのかなわかんない <laughs> 確かにお酒とあと会ったことはあるいとなんか初デートではなくてなんか何回も会ってそのやっとデートが決めた時にあじゃあこの人がもう きってそれで決めるとかパターンが私の場合はあったあったうんやっぱり逆にしてるからこそじゃあそれやっちゃったらどうになるのかがやっぱり私はそれで決めるでもそれまあ初デートっていうのかな、まあ、友達からっていうまあう、確かにそうだね完全に初デートはないよねじゃあさらちゃんはそうなんだけど周りのイタリア人の友達どう え周りもみんなあれだよねすごいコンサバっていうかやっぱりなんか結構イタリア人の女性ってそこのところちょっとロマンチックっていうあでも確かにそうところがあるから何て言うんだろうそんなすぐにあとお酒もねあのまあ、東洋人と比較したくはないけれどもやっぱり酔うのに時間がかかるっていうのもあるからそういうなんか間違いっていうのはあんましないような気がする、まあ、人にもよるけどねうん私の周りは逆気がする 結構逆に私はピュアよく言われたあそうなのって逆に思ってでもしかし今思い出したのは私の周りはイタリア人に住んでる日本なんか日本に住んでるイタリア人日本に住んでるイタリア人はちょっと違う気がするなんか住んでるイタリア人とイタリア人はまたまたまたまた別は違う、うん、そうだねそうだね、うん、私の場合はずっとイタリアに住んでるイタリア人と接してるから やっぱなんか女の子の話を聞くとやっぱりなんて言うんだろう結構なんか男の子がむしろそれでなんか文句言うみたいな、えー、いつになったらみたいなご飯こんなに何回も連れてってるのにみたいな文句はいっぱい聞いたことある、えー、まあえっ、ー、となんて言うんだろう実は最初のあのデートではないかもしれないけれどもボディタッチはあるよね、うん、あそうボディタッチはボディタッチはすごいある、うん、ボディタッチはやっぱりねこうやってこうやってこうねいや うん、うん、ちょっと違うけど <laughs> まあ、まあ、でもでも手をやっぱりこう腰に回したりとかこう顔を触ったりとか、でもキスはあるよねじゃあ初デートでキスはよくあるよくある、うん、確かにそれは確かにあると思う、うん、それからちょっとなんかその次でまあねなったりっていうのはあそうだね2回目だとおいいかなそうだね2回目3回目じゃないやっぱりうんうんうん はいクエスチョン2やっぱり単純に外国人の女性の方が性欲が強いんじゃないって聞きまきましたけどうんいやねねねねなんか確かに外国人の方が が好きとかのイメージがあるなんですけど私は結構逆だと思ういやでもさ面白いのはさ例えばイタリア人は日本人の女性の方が性欲が強いって思ってるんだよね <laughs> やっぱりそのなんて言うんだろうポルノとか AV ー見てアイドルプレイボーイとか、うん、やっぱりそのなんて言うんだろうイタリアでいっぱい出てるのはやっぱり日本のアジア系のねあのポルノポルノとかやっぱりね AV とかやっぱり あの出てるからそこでちょっとその変態って言葉がすごい流行って、ね、イタリア人でも変態って言葉が流行って、はい、そうで変態イコール AV だと思ってるよねそうねでも日本語で変態の意味違うじゃんそうそうそう違うねそうそうよくわか知ってるねって思ったあもちろん、うん、よく知ってるねって思っただからやっぱり単純に外国人の女性の方が性欲が強いんじゃないっていうのに対してはやっぱり人によるだね 人によると思います、うん、イタリア人は普通の日常でさすごいセクシーじゃん、うん、私も今ここまで閉まってるなんですけどイタリアだったらここまで空いてるねそう空いてるなんですけどそうしたらすごくその性欲、うん、あ確かにね確かにね性欲がねあるように見える見えるから隠してるけど、うんうん、そうだから結構見た目からみんなジャッジメントするだけです、んそれ本当それだけです、 なんかイタリアの例えば学校あの私とかやっぱその現地校まああのゆり子もそうだと思うけれどもずっとね現地校の学校、はい、イタリア人学校行ってる行ってたじゃんうんうんうん、でやっぱりなんか普通に胸元開けてても先生何も言わない、ね、何も言わない、うん、そうそうそうそうでも日本だったらそんな許されないでしょだよね絶対そうだね、うん、でもそれはやっぱりなんていうの文化の違いなんでしょうねそうだねうんうんうん Question 4不特定とやってますみんなとやってますって意味だよねえー、いやイタリア人だとしないんじゃないまあ、なんかチャライイメージがあるんだろうねイタリア人ある特に男はあると思うんですけどうん本当この人は愛されるんだったらなかなか浮気しないと思うしないよねなんか <laughs> そこも言いたくないけど北とあの南てイタリア結構文化が文化が違うっていうかちょっとね、うん、タイプも違うあそうそうそうそうねやっぱりっていう男性のタイプも違うし女性のタイプもなんか、北の方がすごくなんかコールドっていう、ね、あそうだねもう冷たいと一緒っていうイメージがあるからでうん、で南はちょっと大阪っぽい福岡とかが似てるでも 単純パーセンテージで言うと私は結構日本人の方が浮気すると思うなるほどねじゃあまあ不特定っていう話になってあの、まあ、みんなとややり、まあ、みんなとねいろいろやっちゃうか話で浮気の話をするとそうねあのなんか浮気の意味がね違う、ね、違う違う違うイタリア人はもちろんキスもそうだし、うう したら浮気で絶対女性は許さないそうだねでも日本の女性は浮気はみんな男はするものだっていうふうにあそういう思ってるなんかもう当たり前と思ってるんですねそこのコンセプトがちょっと違う私うん、無理、うんやっぱりやっぱりねあの男性は浮気するっていうふうにあの考え方私は間違って女性もだってね最近はねすごい浮気してるじゃん浮気は当たり前当たり前だよ という考え方はちょっとずるいかなって思ってますね。やっぱり人を気がつく気つくづね気ねい気づいそうユダヤ人だと考え方は浮気するんだったら別別れればいいじゃんっていうまあ、うん、まあ多分そのね結婚してたらまた話が違うと思うんだけれども、うん、やっぱりなんて言うんだろうね若い子とかは浮気するんだったらもう付き合わなくていいじゃん。うんうん、それかあのやっぱりオープンリレーションシップ。そう今新しい の新しい考え方、考え方ですよね、もうお互いはじゃあオープンだからなんか付き合っても他の人とか、まあ、一応やってもいいみたいな、ね、約束さ最初が最初から約束してたらね、最初から言ってたら男そうやっぱりその後はバレるのは一番嫌だし、うん、だバレ、ね、うん、バレするのは辛いこっちから当たり前って思わないから、うん、うん、だから、うん、ちょっとね違うと思う。うん、そうだね、 この質問なんだけれども、うん、まあ、今ちょっと浮気とかそういう方に持ってっちゃったじゃん、うん、でも実際あのイタリア人が、うん、そこねいろいろな人とね友達とか、ね、それこそ本当に知らない人とその夜出会ってやっちゃうかって言ったら 多分それないよねないない、ん、なんか例えば最初言ってたの初デートじゃやっちゃうということはでもこの人はもともとは知ってる知らない人ではない、なんか知らない人だとじゃあ何パーセンジって言ったらゼロ、なんか本当酔っ払って1%多分なんて言うんだろうセックスシティとかのイメージがあるんじゃないかなでも、うん、私もセックスシティを見てなんて言うんだろうえ <laughs> みたいな <laughs> にアメリカ最近はエミリー・イン・パリスあそう同じねあの作作作作者さんなんだと思うんだけれども、うん もなんかちょっとなんだフランスにパリに行っていろいろな人とって言った時にえー、みたいなマジでっていうねでもイタリア人とコンサバかもそのやっぱりあのなんて言うんだろう宗教とかもあるしねそうだねそういう影響もあると思うやっぱりパートナーを探す特に、うん、なんか、うん、だからそこはなんて言うんだろう外人だからみんな同じっていうイメージはなくて文化とかもやっぱりあるからそうそう、うん、フランス人なんかはやっぱりもうちょっとオープンだしイタリア人に比べて ね、そうそうそうだからどちらかというと私は日本で日本の女性からそういう話をいっぱい聞いたことあってなんか、えー、そう夜あのねなんか急に出会って急になっちゃったっていう話を聞いた時に <laughs> えっっていう目が点になったっていう話があっだからね <laughs> ああない私はかよく聞くけどだったら日本人な感じになるなんか無理無理無理無理無理 結果論結果で言うとあのやっぱりそそういうハプニングは日本の方が多いんじゃないかなって私は思う、うん、思う私も思いますでも一つ例外的な話はあるよね、うん、やっぱりクラブいもう世界中一緒だと思う。まあ、ね、確かに。行くとクラブに行くと、やっぱり。ああ、もしかしてできるんじゃないかな。ワンナイスタンド。ワンナイスタンドはあると思う。ね。 あるあると思うっていうか結構多いと思う多いまあでもなんて言うんだろうねパートナーを探しパートナーっていうか探すよりは多分楽しみ楽しみに行くからそ,、ね、それはある、うん、あるよねあるよね多分、うん、お酒と音楽 <laughs> 何もお酒と音楽はねやっぱりそれのために行く人も多いと思います、うん、まあみんながみんなねクラブ行ってねそのためにじゃないみんながそうなわけじゃないけれども、ナイトクラブは あの日にあの人と出会っちゃってああなっちゃったっていう話がうんそうだねあんまり会あったあ私あんまり会話ないあっていうかアニソンでしか会話ないからさみんなオタクでちょっとそれがやらないいや結構クラブとかなんか音楽好きだからクラブとか行ったこと何度も昔、まあ、特にねイタリアなんかほらクラブってなんかイタリアのクラブ行ったことないマジで いや本当にそこちょっと前も話してたんだけど友達と面白いなって思ったのはイタリア人はクラブに行くのが早いんだよねあでも早いそう私日本だったら18とかじゃん高校の時はみんなみんなクラブ回りそうみんなクラブ行くなんで漫画読むのって私はずっともう土曜日の夜にクラブ行ってた漫画だからそういう経験もあのあのなくはないみたいななるほどねははん 楽しかった楽しかったなんか面白いよねこう日本と日本日本とイタリアの文化違いとかいやすごい面白かっためっちゃ笑いましたなんかイタリアのことはどんどんに思い出してあそうだったなって <laughs> ちょっと自分もびっくりしましたそうで皆さんももっとこういうイタリアと日本の違いの動画を見たいんだったらぜひ質問とかもコメントにしてくださいこちらの方お願いしますであとはいいねボタンを押してチャンネル登録もお願いしますまたね Ciao! Ciao!